好，首先让我们来看一下，在这一周有没有什么特别需要留意的日课。在礼拜一的部分，我们会迎接一个新的节气，叫小寒。在凌晨的五点三十分，我们会迎接着新的气象。在当天呢，同时也逢到了凤凰日，以及乌兔太阴及时落到了午时，也就是上午的十一点到下午的一点。小寒也称为三九天。 在这一天呢，是一年当中最冷的时段。就算你是处于在热带地区的朋友们，你也会发现日夜的温差相对的比较大。这一个时候呢，正是我们人们呢的身体呢需要提升自身的素质最好的一个时机。在这个时间进步，在春天的时候呢，就比较不容易受凉以及过敏。 因为在这个时间呢，是我们人体的血液型这个的温度呢是比较流动通快的一个时候。得寒的话呢，就很容易会停滞，对我们的肾相对的也会比较不好。所以在这个阶段，请大家，如果你又是居住在寒冷地区的朋友，务必记得要用洋葱式的穿法，切记我们的脖子、手跟脚一定要保暖。 保暖工作做得好，而且在这一天我们可以进行开运的方式，就是尽可能呢，虽然很寒冷，但是到户外呢去做运动，比如说慢跑、跳绳之类的，增加我们血液中的有氧量，这样子呢可以呢让我们呢强健身心，同时在当天也不宜动气，这个动气是指负面的磁场，动怒的气。 尽可能保持心平气和的，所以在当天非常适合。如果说你是基督教朋友，我们可以读读圣经；你是道教、佛教、儒家的朋友，我们可以念一些经文啊，比如说《心经》啊，那让自己的心情呢能够沉淀下来，又或者可以念《清净经》之类的。这样的方式呢，在当天的中午的时候啊，也就是刚刚讲的午时。 好，十一点到下午一点的时候去念这个经文呢，除了可以做回向之外呢，也可以让我们自身的心境啊招运。那同时呢，在这一天呢，老师也要提醒大家，如果你是有要做皮肤的一个保养的部分，切记哦，我们的这个呃保养品呢，尽可能呢要属于温温的一个状态。 好，或者是说，比如说我们的面膜呢，尽可能用那种是属于热面膜的、热敷型的。啊，在当天呢不宜用冷的面膜，这样子呢，对我们的身体代谢才会是有强化的一个效果哦。再来，让我们来看一下，在礼拜二的部分，我们逢到的是六元市价，在当天呢，大部分的集市都是通宜可以在当天做执行的。 礼拜三的部分，我们会逢到的是新天月德日，当天也同时逢到了圣人登殿，是非常适合大家呢接办哈，尤其是跟同事或是家人呢，可以特别安排在当天去做一个聚会，甚至如果说你有客户、准客户或是厂商，我们也可以透过这一天呢的邀约哈，那让这个聚会呢。 可以把你的贵人呢聚在你的身边，凝气，所以尽可能呢在当天呢，不管你是跑业务的，或者是说你是呃要去收账款或什么的，尽可能都去去找大咖，那运势呢也会强一点，那互相呢可以有互补的一个效果在哦。另外，在礼拜四的部分，我们会逢到的是午休照的日子，在当天呢。 会建议，如果你的房子呢正在做装修，我们厨房的部分不要去动到炉子。那同时在当天也是非常适合去投递申请书去做入学或者是说考试的一些相关的一些申请哦。所以是说有相关的这个想要去游学或者是去留学的的这个星星子弟们哦。 老师会建议你可以在这一天呢，把通知函啊，或者是说申请书呢，递出去，哦，是一个非常不错的吉日。再来就是礼拜五的部分，我们会逢到是大偷休日，家中如果有任何的小家具是需要去做一些移动，我们可以在当天呢，不用看日课，哦，可以去做些微的调整。 当天同时也逢到了诸神朝天，所以如果呢有想要去庙宇里面去做还愿的朋友们，请要缓一下哦。那同时呢，这个诸神朝天呢会连续礼拜五跟礼拜六两天哦，所以是说可能你就要缓到隔周会比较如意一些了。再来就是礼拜六的部分，我们会逢到的是月半饮食。 那这个月半饮食在台湾地区的朋友是可以看得到的，它会从凌晨的一点零五分好开始。那这个月半饮食的可见度呢，会大约是落在凌晨的三点十分，那约莫在我们这个这个五点的十四分会结束哦。所以老师会建议呢，就是因为大部分的人在这个时间通常都是在。 睡眠当中的，可是如果您刚好是，呃，夜间部的同学，又或者是您是夜班的同学，您可能在这个时候下班换班。如果您在回家路上，切记在这个时间点呢，尽量就不要抬头望月亮了，因为这个时候的这个阴气呢，哦是比较重的。当天的仪式是删除不取的哦，所以在当天礼拜六呢，是不建议。 包括呃婚丧喜庆呢，这些都是尽量呢，都是排开才是比较好的哦。在礼拜天的部分，我们会逢到的是误探病的日子，所以呢，如果有相关的安排的话，请务必要提前哦。好，这样子呢，才比较不会被这个病气呢受到影响。好，再来让我们来看一下，在当周的运势，王是哪三个生肖的朋友？首先第三名呢，是我们属。 狗的朋友，第二名呢是我们属鸡的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这新的一年二零二零年呢，上榜的这三个生肖的朋友可以说是一帆风顺哦。任何的提案呢，或者是任何的方案到手呢，基本上呢都可以执行的非常的顺遂。不管是在人际上面，或者是在感情上面呢，大方向都是蛮顺遂的，而且还有。 蛮旺的一个偏财运，所以不妨呢，在这个礼拜可以小小的去买一下公益彩券。再来，让我们来看一下，在这一周呢，个别的生肖运势有什么特别需要留意的地方。首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜，老师会建议你必须要处于积极的一个状态。有任何的事情，或者是别人有困难的话，我们尽可能呢。 就把自己呢推到第一线呢，去给别人协助，去当别人的贵人，这样子呢，在未来你有需要的时候，别人才会反过来回馈给予你哦。那在这个礼拜呢，属老鼠的朋友，因为你是非常强运的朋友，所以只要任何跟你沾上边的朋友们呢，他们都可以招染到你的喜气，所以我们也不要吝啬的把这个好运呢一起跟周边的人一起分享。 那再来就是呢，在这个礼拜您并没有特别需要留意的天数哦。再来下一个神效是我们属牛的朋友，在这一个礼拜呢是属于需要状况掌握的一个状态，也就是你必须呢要拟定好一个学习计划，又或者是你的这个行程规划，又或者是我们的这个进度表，请你务必都要落实的去执行。 不要只有写了一个大纲，可是你却没有写的细项。那最后呢，你可能大方向呢好像有做，可是其实完整度呢是非常的松散的。所以老师会建议哦，呃，属牛的朋友呢，在这个礼拜必须要让自己呢在学习上面呢，或者是在业务上面，呃，更坚实、更落实一点哦，这样子呢才可以有对应的一个成效跟成果哦。 好，那属牛的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数呢是星期三，还有记得要多喝一点水分哦，那才不会让你哦膀胱呢容易有发炎的一个状态。再来就是属老虎的朋友了，在这个礼拜呢是属于很容易误会的一个周哦。那这个误会呢不单单是属于单方面，是属于双方面的，也就是你容易误会别人，也容易招人误会。 那这个部分呢，我会建议属老虎的朋友在这一周呢，尽可能呢要抛开己见，不要老是用自己的思维，又或者是说受别人呃耳根的一个影响哦，别人说了点什么，然后你就改变心意，改变了你原先的看法。有些东西听一听就好，然后看一看就忘了，因为并不是真正你眼前最重要的事情。那把这些误会会呢？ 如果你一直积在心里的话，其实反而会变得让你自己没有办法好好的去做事情。那不如呢，不要耿耿于怀，会是比对你比较好的。那属老虎的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数分别是星期一以及星期六。下一个生肖是我们属兔子的朋友。属兔子的朋友，在这个礼拜，老师建议你必须要多做判断，不管别人给你的资料。 或者是别人给予你的建议，请你都要先吸收之后，然后再去思考是不是正确的，是不是适用于你的。因为有些东西是，如果他给你的这个，比如说考古题，它明明就是针对高阶班的，可是你却是低阶班的，那当然就不适用啊。对你来讲，你可能会反而让你更觉得。 呃，非常的有学习障碍，那反而不见得是一件好事。所以，请你务必要先做好判断的一个准则，才不会让自己呢走了很多很多的冤枉路哦。那属兔子的朋友，在这个礼拜要留意的天数呢是星期二哦。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友，在这一个礼拜，老师建议你必须要全力以赴，火力直吹下去，尤其是做业务的朋友，务必要很积极。 然后直接了断，就告诉对方你想要他干什么，你需要他做什么。即便是你想要推销他东西，希望他购买你的商品也是一样，直接了断，不要浪费彼此的时间。这样子双方也不会留下疙瘩。这样同时呢，人家也会觉得是说你够爽快，因为要跟不要也是一句话的事情。可是呢，你在那里，不管是你有没有昧着良心，又或者是你支支吾吾的，好，反而呢会让对方。 很打折，那这样子反而不是一件好事情哦。那我们呢，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数呢是星期三哦。下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜，老师提醒你，务必要多留意你的开支哦。才刚刚月初，准备要领薪水，可是你的要支出的项目呢，已经一箩筐列表了，甚至可能会有入不敷出的一个状态。所以属蛇的朋友，请务必呢。 要先做好这个礼月，你的资金流哈，现金流的一个状态，才不会让你在过年的时候真的只能足户不出哦哈。那下一个生肖呢？在我我们讲下一个生肖之前呢，属老属蛇的朋友呢，老师先提醒一下，在当周呢要留意的天数是星期四以及星期日。下一个生肖是我们属马的朋友，在这个礼拜呢是务必要。 反复的提醒自己以及反省的一个一个周哦。对你来讲的话呢，过去不管你做的多好，或者是你的方法多见效，在这个礼拜呢，可能呢没有办法生长出来哈，或者是没有办法施展哦。所以属马的朋友呢，你必须呢不要让人家觉得你有那种换汤不换药的一个状态，必须要真的有一些创新的做法跟想法，那人家呢才会呢。 继续跟随你，或者是听从你的旨意哦。那属马的朋友，在这个礼拜呢，切记哦，听从别人的一些看法，对你来讲的话，会是比较好的一个切入点哦，反省的切入点。要留意的天数呢，在当周是星期五哦。下一个生肖呢，是我们属羊的朋友，在这个礼拜，请务必呢要重新洗洗牌。这个重新洗牌呢，如果是你是高阶主管， 好，比如说您是负责呃经营的，那你就要去留意一下你现在目前的这个人事或者是团队是不是有需要重新规划，或者是让大家呢把他们职掌呢互相的能够做对调了解，把人放在对应的地方哈，放在对的位置，让他可以更好的一个发展。那同样呢哈，这个重新洗牌呢也会代表是，如果您不是在 那个可以异动别人的位置上，那你是属于被异动者的话，你就务必要注意自己是不是有那个能力可以去应对新的一个异动跟改变，因为这个改变呢，可能是属于你没有办法拒绝的。可是如果你不去呃做的话，很有可能会影响到你的饭碗，所以请务必要保持着一个很乐观的心情去迎变任何新的挑战跟改变。 所以属羊的朋友，改变不是件坏事，怕的是你不肯去做学习，还有 compromise。那属羊的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期六以及星期天，所以老师会建议你呢，在这个周末呢，尽可能呢就宅在家里，好好的让自己听一些轻音乐，放松心情，这样子呢可以达到调剂的一个效果。那这个礼拜属羊的朋友也可以在周末的时候泡个澡。 加一点盐巴，让自己呢可以代谢掉身上的这个晦气。下一个生肖是我们属猴的朋友，在这个礼拜，老师建议你务必要低调再低调，太过的多余的光芒在你的身上的时候呢，就比较容易呢引起一些事端跟纷争哦。所以尽可能呢不要当第一个好好这个话的人啊，尽可能呢就是。 就我们讲的哈，默默的看，默默的做，会是比较好的。那属猴子的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天哦，分别是星期二以及星期天。所以如果您是出门在外的话，有更要需要留意喽。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这个礼拜是属于主动出击的一周。那不管呢对方出什么招，请你务必要见招拆招哦，不要害怕，正面的迎接面对。 不管是在感情上，或者是在工作上面，都是同样的，因为问题都是出在人，而且不要让别人帮你传话，因为传话的时候呢，多了一张嘴就多一个错误的一个机会，还不如呢直接面对面呢跟这个窗口对应哦，会是比较好的。那属鸡的朋友在这个礼拜没有特别需要留意的天数，下一个生肖是我们属狗的朋友。 在这个礼拜，老师建议你务必要会聆听别人的经验，这些经验值呢，可以让你很更准确的去判断你目前着手在做的，或者是在调整的方向是否是正确的。不管这个大数据的来源如何，但是基本上它总是有一个比较全方位的一个思考空间在，所以请属狗的朋友务必呢，要放下自己的一个。 这个见解哦，多去了解看看别人的看法是怎么样的，对你会是比较理想的。那属狗的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数呢是星期一。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个状况连连的一周啊，老师必须提醒你呢，务必呢要使出你的浑身解数呢，好让自己呢能够关关卡，但是可以关关过。 状况比较多，但是呢，并不代表它是不能够解决的。然后，因为毕竟呢，其实属猪的朋友大部分都是比较乐观，而且能言善道的，所以其实很多时候呢，你会告诉自己，哎，没关系，其实我怎么样就可以了。是的，但是呢，在这个礼拜呢，因为状况会比较多，所以你或多或少内心会有一点受挫。这时候，老师建议你没有关系，我们可以吃一点小点心，喝一点甜的饮料，哈。 来让自己心情好一点，那你的心情好一点，你就比较能够快一点的去做转念，那也比较能够顺利的去面对这些状况，不断的一周，好吗？那这个属猪的朋友在这个礼拜要留意的天数相对比较多，有三天哦，分别是礼拜四、礼拜五以及礼拜六，所以在这一周的礼拜一的时候，老师就建议你可以先备好你的战备粮食喽。 好，再来让我们来看一下，在接下来这一周呢，我们感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属马的朋友，第二名呢是属龙的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。原则上呢，对你们来讲呢，在感情的部分呢，在这个礼拜是可以很快的加速升温，甚至呢。 对方呢会非常有意呢邀你出游哈，你们也可以趁这个机会呢，不妨呢去多了解一下对方哦，看看呢是不是能够真的让双方的感觉呢对到这个频道，然后呢进入轨道。好，以上呢是我们这一周的运势周报，喜欢的朋友呢，请务必在下方按下订阅、小铃铛、加赞。 那如果你需要老师的咨询，可以透过上方的微信账号，又或者是可以加入老师的官方网站，好跟老师做联系。那我是金玲老师，感谢您这一周的收看，我们下周再见喽，拜拜。